दोस्तों बंदर धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है क्योंकि हर दिन ये कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिनको देखकर सबके चेहरे पर हंसी आई जाती है और आज हम भी आपके लिए बंदरों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स लेकर आए हैं जिनको देखकर आप भी हंस कर पागल हो जाएंगे तो चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को ये आइए शेरनी बालका ने दुखी करे थी ना বাবারে বাবারে বাবারে বাবারে কি ঠান্ডা কি ঠান্ডা পড়ল হে ঠাকুর হে ভগবান হে মা কালী হে মা

<laughs> no, no, no, no. Bonk, bonk. No, no, no, no. <laughs> Bonk. Bonk. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत